Mama, saba eh. juu hiyo tena hela kubwera. Na huko majuu unaenda kutengeza pesa. Unaenda ku make money. Alama tani. Eh, nzuri wa kuchuma. Chuma pesa. Kama mimi ndio mama yako mzazi, una safari ya business wala wapi. Na chakao kai kitako pano ufunge Ramadhani mpaka hizi. sala Ramadhani kena wewe. Sawa Sasa unakusudia mimi nikachome saa ngapi? Ngoja kimeno tajiri. Na hiyo Ramadhani nayo kuna chuma. Lakini mama kuna chuma pesa. Nasema ukae kitako huna safari. 妈妈，我。 but there are